selamlar dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Adopt oynuyoruz abi yanımda bugün Yusuf var hoş geldin kanki Aleykümselam gene ben Evet <laughs> gene Yusuf Arkadaşlar bugün e, Adopt Me'ye yeni gelen e, Cadılar Bayramı güncellemesini göstereceğiz Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın e, Yeni gelen güncellemeyle gelen her şeyi göstereceğiz sizlere şimdi Yavaştan abi gidelim burada bakın e, Böyle bir şeyler geldi buradan görebilirsiniz zaten ee, buradan da arkadaşlar ilerleyelim ve burada bakın böyle insanlar toplanmış. Burada zaten Alper de var. Bunun başlamasına 2 dakika 50 saniye var. Onu o başlayana kadar ben sizlere burada çoğu şeyi göstereyim. Arkadaşlar burada böyle mini game'ler var. Yani bu mini game'leri hepsini göstereceğim. Şöyle gidelim. Ee, buradan arkadaşlar giriyoruz. Buradan girdikten sonra karşımızda böyle bir yer açılıyor. Arkadaşlar burada mesela kendi satın alabiliyorsunuz. Sonra işte burada e, bunlardan alabiliyorsunuz. Bunlardan neymiş? 800 kendi. E, burada böyle bir araba var. 3000 kendi e, bu araba. Sonra abi bakın burada Hitless Horseman var. Arkadaşlar Hitless Horseman'la konuştuğunuzda size e, günlük olarak 200 tane kendi veriyor. E, burada işte böyle değnekler var. Burada değnek bakın arkadaşlar. Ee, propeller'mış bu bu arada. 950 kendi. Burada da işte stroller'lar var. 1200 kendi. Ve arkadaşlar buna veri para verilmez. 100 dramlara verilmez. Ee, burada arkadaşlar 3 başlı Cerberus var. Yani bu da 500 Robux. Ee, bunu bilmiyorum galiba. Üç başlı köpke. Ee, aynen üç başlı köpke. Ee, Yusuf bunu alır mı bilmiyorum. Ee, Yusuf galiba <laughs> mikrofon ee, burada abi 1000 Robux'a Batbox var. Bunu Kardeşim. Aa, evet Yusuf aldı. Ee, bunların içinden bakın şuradan 4 taneden bir tane albino çıkabiliyor. Albino'nun değeri de bu arada rare yani çok değerli değil ama siz biliyorsunuz. Ghost Bunny var arkadaşlar bu 4000 kendi. Burada Skelerex var bu da arkadaşlar 10000 kendi. Ee, işte burada oyuncaklar falan var. Ee, bu shop'un kapanmasına 13 gün var yani 13 günde ne yapıyor biliyorsanız abi yapın. Ee, şimdi... Arkadaşlar burada bir tane bakın şey var şu an mini game var. Ee, mini game başlayacak. Biz mini game yapacağız. Sonra abi Yusuf bana şu Cerberus'u verecek. Ben Flyright falan basacağım ve nasıl bir şey olacağını sizlere göstereceğim. Abi 3 başlı köpkemizi de görüyorsunuz. Çok değerli değil ama yani şimdilik değerli değil. Bilmiyorum belki ileride değerlenir. Fakat yani güzel. Cidden güzel. Şimdi abi yapacağız işte burada skor falan biriktirip yapacağız. Yani hem ne kadar falan verdiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, efsane videolar gelecek abi yine devam edecek. Şimdi bekleyelim. Evet bekliyoruz. Şimdi şöyle içine de girelim de. Şimdi saymaz falan. Bir şey olur. Abi bu arada SGG'ciler de varmış burada. Şu an 15 saniye sonra abi başlayacak. 14, 13. Bu arada bu şey e, yakalamaca. Hayalet yakalamaca. Evet. 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1 ve başladı. Evet. Arkadaşlar bu sefer makine veriyor ve bu makineyle hayaletleri yakalıyorsunuz. Bakın böyle hayaletleri yakalıyorsunuz ve skor kasmaya çalışıyorsunuz. Amaç bu abi. Skor kasıyorsunuz böyle. Skorları kasıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz yeni hayaleti. Alper yapma vurayım kafana ya. Alper beni uzaklaştırıyor ya. <laughs> Hemen abi şuradan topluyoruz. Böyle toplayabildiğimiz kadar topluyoruz. Hmm, gördüğünüz gibi arkadaşlar topluyor da topluyor. Topladıktan sonra hemen abi buna geçiyoruz. Bunlardan böyle rahat bir bin skor yapmaya falan çalışın. Yani yapmaya çalışın. Ee, yapamazsınız da abi. Canınız sağ olsun diyelim. Şöyle topladık. Topladık. Şimdi arkadaşlar bundan sonra olacak şeyleri aslında ben çok söylemek istemiyorum. Yani her şeyi kendiniz görün istiyorum. Şöyle abi toplamaya devam edelim. Şöyle. Devam edelim abi. Tamam bakın. Stage 0 oldu ve tüm hayaletler kayboldu. Ve büyük boss geldi. Gördüğünüz gibi bakın büyük boss'a şu an kaç kişi dalıyor. Ve ne kadar çektiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu büyük boss sizi korkutuyor bu arada. Yani değdiğinizde falan. Şu an görüyorsunuz abi büyük boss'u almaya çalışıyoruz. Şimdi abi yok edeceğiz ve kendi verecek bize. Bu arada çok kolayca yok ediyoruz. Yani normalde bu kadar kolay değil bunu yok etmek. Bakalım hemen yok edelim. Şu an deli gibi çekiyoruz. Abo 5000 6000 verecek ya. Bunları range'in içinde kaldığınızda işte arkadaşlar sizi böyle şey yapıyor. Bayıltıyor. Bayıltıyor gibi bir şey yapıyor. Evet bakın range'in içinden çıktım. Yani bayıltamadı. İşte arkadaşlar çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Şu an 7000 falan oldu ya. Baya çok güzel abi. Bundan 10.000 puan kaldırırsak bu arada çok güzel oluyor. Yani hem ne kadar puan verdiğini de arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Ee, bakalım. Evet yine böyle ittirdi fakat ben Range'in dışında olduğum için bana bir şey yapamıyor. Evet abi bu arada 10.500 puanım oldu. Ve evet abi öldü. Ve 270 kendi verdi. Team skorumuz 154.000. Abi çok güzel. Bu arada bu arada sıra Toystar falan veriyor. Ve 1000 kendim var. Abi böyle işte serverları dolaşaraktan falan görevleri yapabilirsiniz. Yusuf kanka ee, şeye doğru gelsene. Öne doğru biraz gelsene. Şu peti hemen gençler Yusuf'tan alalım. Hemen FR basalım. Gel Yusuf bekliyorum. Evet. Şimdi Yusuf'la trade yapıp peti alalım. Bakalım nasıl duruyormuş. Evet Cerberus'umuz burada. Gördüğünüz gibi. Bu arada bir tane sinekle uğraşıyorum. Şu an hep sinekle uğraşıyorum. Hem de video çekiyorum. Ne kadar OP. Evet hemen abi ekip diyorum. Evet Cerberus'umuzu aldık. Evet arkadaşlar bu arada e, şu an e, Yusuf'u sikem dedim. E, Yusuf bir daha bana benden pet isteme kardeşim. Sana vermeyeceğim. <laughs> evet şimdi şaka maka Viyana. İlk önce bir tane fly pet basıyoruz. Bastık. Ve arkadaşlar bir tane de right potion basıyorum. Şimdi bunu biraz sizlere tanıtacağım. Petin nasıl olduğu hakkında biraz görünüş yapacağız. Ee, şöyle arkadaşlar right dedi. Oha! Abi yürüyüşü bu böyle bir şey olamaz ya cidden. Yürüyüşü bu kadar olamaz yani. Bakın abi yürüyüşünü nasıl yapmışlar. Bence bu pete göre yürüyüşü biraz fıs. Cidden fıs. Böyle olmaz. E, Fly'ı da arkadaşlar Fly zaten normal yani hepsinde olduğu gibi e, güzel. Şöyle abi tak tak yapalım. Şöyle arkadaşlar pete dedi yani görüyorsunuz 3 başlı bir köpek. E, bayağı da güzel. Yani ayakçıkları falan güzel. Ee, efsane bir pet. Şimdi abi e, Yusuf'a geri vereceğim petini. Evet Yusuf'a evet yani ben şu an kazıktayım arkadaşlar. Evet ben şu an harbi kazıktayım. <laughs> FR potion'ımı artık Yusuf'la bir türlü anlaşıp alırız. <laughs> evet şimdi devam edelim. Hmm. Arkadaşlar burada bakın Burada şu an bir tane daha görev var. Bu görev 8 dakika içerisinde başlayacak. Ben bu görev abi başladığında sizlere çekeceğim arkadaşlar. Evet gençler şimdi ee, yeni etkinliğin başlamasına 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve başladı. Evet abi koşuyoruz bunları takip ediyoruz. Bunlar herkese bu arada farklılık gösteriyor haberiniz olsun yani. E, istediğiniz bal kabağını normalce toplayabilirsiniz. Sizin topladığınız bal kabakları öbür insanlarda gözükmüyor. E, burada abi bal kabağı topluyoruz işte. Bal kabağı toplayıp puan kasmaya çalışıyoruz bir dakikada baya. Ee, dediğim gibi farklı farklı bal kabakları topluyoruz insanlar. Bizim topladığımız bal kabaklarını göremiyorlar. Yani abi rahatça toplayabilirsiniz. Bakın abi şu an topluyoruz mesela şuralardan falan. E, buralardan abi genellikle böyle bir e, 7000-8000 puan olarak çıkış yapabiliyorsunuz. Şunları da toplayalım. Evet topluyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Yani 10.000 puan yani hatta 15.000 falan toplayabilir miyim lan acaba? Bilmiyorum ama işte şu an yani rahat bir 10.000 topladım. Şöyle toplayalım. Evet topluyoruz abi topla topla topla. Dediğim gibi arkadaşlar bence yani güzel olmuş. Fakat biraz daha güncelleme isteyebilir ya bence. Bilmiyorum ama yani benim kararım böyle. Şöyle abi e, galiba 13.000 falan toplayabileceğim abi sadece ya. Tamam 13.000 de güzeldir. Şuraları da toplayalım. Kalkalım. Topla. Topla. Hatta 13.000 bile toplayamadık ya. Püh. Püh. Püh. 7000 Tamam 12.900 topladım ve 149 kendi verdi. Team skorumuz da 220.000. Arkadaşlar Nice'a basıyoruz. Ve paramızı da aldık. Şu an e, 1177 e, coin var. Yani coin dediğim kendi. E, gidelim abi şöyle yavaştan bir. Yani böyle mini gamesleri arkadaşlar yaparaktan sizler de alabilirsiniz. Şöyle girelim. Arkadaşlar ben e, bunları biriktireceğim. Yani bayağı biriktireceğim bu puandan ve burada bakın Skelerex var. Ben bunlardan alıp bunların neon yapmaya falan çalışacağım böyle. Yani deneyeceğiz bir şekilde. Eğer yapabilirsek cidden güzel olacak. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like da atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Boy, out with his every place talking. I do what I want, i like a tonic. Call it the drivers, I need to spot me, I'm